bisa nong ati sing bisa nyanding udane ati tangise biatin sun sing mari-mari mergo isun sing bisa duweni rika tapi isun make bisa melasi sekiriane pia ensun bisa duweni rika apa ya bisa senang sekiriane pia ensun bisa nyanding rika apa tah ya bisa langgeng dung welas rika mung kanggo wong liya dung welas rasa nang ati sing bisa nyanding hujane ati tangise biatin sun sing mari-mari margo isun sing bisa duweni rika tapi isun make bisa melasi masih bisa nisa bisa nyanding rika